dia kan ini orang Dergang iya iya iya iya iya kan ya, ada aku putri putri kamping <laughs> putra putra putro putro Tio Tio <laughs> manggil nama sendiri a few moments later udah berak keluar udah Sama saya ala papan. Kita liatin satu lah. Aku lihat ah, ada dari RB. Ada. JK ada JK JK. JK ada JK. Headshot.

headshot. Chain headshot. tantan, tahan, tahan, tahan, tahan, tahan. JP, JP. Sama JP, JP, di JP tuh. JP. Aduh, JP. Tahan, Mati satu. Bisa ke JK tuh kita kita kita tengok kita kita ya Meta man. Oh, masih di sini, di depan. What? What the fuck? Masih depan. HP-nya kosong. spam. Spam. AKP ada AKP. Rame. Ini nih. Ya, Kak. Anjir. satu? AWP dua nggak apa-apa kan? Anjir, dia satu. <laughs> lagi maling senjata lah. Oke, okay, let's go. ada satu. Aduh, aduh, aduh. Aduh kan. Jangan, jangan. <laughs> Assalamualaikum. mamang, ngentot ya. Mati mati jadi. Aku banget. mati. Mit mit mit mit mit mit. Kelihat ya. Kelihat ah. RB RB RB RB. Ya boy. Jibunya mati. Nah, kok bisa tuh? Mantul. Orang Oh masih di set, masih di Entero, masih di zero. Tarik, tarik, tarik. masih Orang-orang ya. yang tolol. Ngerti? This is a glass, this is an egg. Your head and that's your brain. 倒了。 lagi jebenya mati udah jebenya mati jebenya mati udah ada kape lah kape Aimer, Ya, jam, ya, jam,

kelamaan toh. Bisain, bisain kalau bisa, bisain. Kanan ada dia berhenti dia. Bisain kalau bisa. Gagal gagal Set, set. Right, ya. Bomb has been planted. Headshot. Robot. Nice. Ako. There I go. Nice technique. Eh, eh nya nggak bisa dipencet. Eh. Bomb defused. Blue team win.